Hace rato que no encuentro tu mirada Hace días que saliste de esta cama Aunque dejas en mi espalda tu sudor Escucha por favor Es momento pa' que digas lo que sientes Reconozco tu mirada que no miente Y es mi miedo que quieres decir adiós Decir adiós almost home. So.